kalian suka nonton yang kayak gini atau nonton yang kayak gini atau yang kayak ini jalan-jalan men Berarti kalian udah datang ke tempat yang tepat. Kami dari Vegas HD Films. Kami itu biasanya bikin film-film pendek kayak gini. Atau film-film dokumenter kayak gini. Ah! Lu bagus banget. Gua udah dan juga ada film-film yang kayak begini. Nah, kalian suka kan yang kayak gini? Kalian harus subscribe. Tinggal klik aja di sana. Sana apa sana? Sini sini sini sini. sini. Ya. gimana pun kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe di channel kita. Jangan lupa juga buat like dan favorit ya. Sama bagi-bagi ke teman-teman dong. Sharing is caring. Kalau gitu, tetap nonton di Vegas HD Films. Ya itu.